حبيبتي حبيبتي صباح الخير اصحي حبيبتي خلينا انضف المكان ده صباح الخير يا ماما قومي يا حبيبتي قومي عشان نشوف هنعمل ايه تحب اساعدك يا ماما لا لا لا يا حبيبتي انا نضفت المكان هنا عشان نقعد فيه هنفضل كده في الشرح كتير يا ماما هنعمل ايه يا حبيبتي بعد ما بيتنا اتهد وباباكي مات خلاص هضطر نقعد اقعد هنا في الشارع طب انا جعانه قوي احاول اشوف لكم اكل انت اختك دلوقتي خليني بس هنا كنت بنظف المكان تعالي بقى اشوف هعمل لكم ايه دلوقتي طيب يا ماما صحي اختي عشان اديها الحليب ثواني يا حبيبتي كويس لقيت هنا اكل باقي هنا تعالى خلينا نسخنه لكم هنا تاكل ناكل انا وانتي طيب يا ماما طب بس هيكون في اكل معلش هو اكل باقي اسخنه بسرعه ايه الست الغريبة اللي قاعدة تاكل من الزبالة هي وبنتها دي هنحتاج اه، حاجة حد النهاردة يقفل في المحل عشان رايح مشوار خلينا اكلمها يمكن ترضى تيجي معايا تعالي حبيبتي اديكي الحليب اه صباح الخير اه صباح النور اتفضل اه بس انت معاكي بنت صغيرة مشكلة قوي في حضرتك قول عادي يعني ما تخافش انا كنت عاوز حد يقف في محل البرجر النهارده عشان عندي مشوار كده اه ممكن اقفلك عادي طب وبنتك الصغيرة دي ما ينفعش انا هشيلها انا هشيلها ده اختي طيب ماشي طب يلا تعالي عشان تقفي النهاردة في محل البرجر النهاردة بس ايوه النهاردة بس خلاص مش مش مشكلة انا هجي معاكي يا ماما يلا يا حبيبتي تعالي اه لو سمحتي اديني وجبة معاها عصير اه حاضر اتفضلي شكرا والعصير لو سمحتي اه طيب حاضر حضرتك برتقان ولا ليمون اه برتقان برتقان لو سمحتي بسرعة اتفضلي شكرا وانا كمان عاوز وجبة بس بدون عصير اه طيب حاضر اسكتي يا حبيبتي حاولي السكت اختك يا حبيبتي هي بنتك دي كمان آه آه أيوة أيوة بنتي طب يلا خلينا هنا وأكل يا ماما أختي عمالة تعيط حاولي تسكتيها حبيبتي أنا خلاص قربت أخلص الحمد لله أنا قدرت أشتغل النهاردة وأجيب فلوس تكفينا أكل أسبوع مرة واحدة الحمد لله شيخ لو كان الراجل ده كل يوم كده يسيب المحل ويخليني أشتغل تعالي هنا يا حبيبتي شكلك انت جعانه تعالي اديكي الحليب خدي حبيبتي النهارده الحمد لله واشتريت لك حليب جديد النهارده اشربي اهم حاجه انت عشان انت صغيره قوي يلا نامي نامي حبيبتي عشان الجو برد تعالي نامي انا وانتي بكره ان شاء الله مش عارفه هعمل ايه ربنا بقى يرزقنا يرزقنا كده باي شغل تاني الصبح جه خليني اروح اشتري خبز ولا اي حاجة و... وخلي بقية الفلوس هنا انت مش هتأخر خليها هنا مين اللي ياخدها يعني ده فلوس بسيطة مش هتأخر عليهم عشان اجيب لهم فطار لو سمحتي نعم عاوزه ايه بالفلوس دي عاوزه فطار دي ما تجيبلكيش الا خبز مش مشكله انا هاخد اتنين خبز خلاص ماشي قومي يا حبيبتي نعم يا ماما يلا تعالي انت جبتلنا فطار اخيرا مش هناكل من الزباله النهارده طبعا يا حبيبتي خلينا صحي اختك كمان علشان ارضعها ده يا عمري معلش تعبتكم معايا بس هو نصيبنا كده انا اعرف ليه البيت وقع علينا والبابا مات يلا يا حبيبتي الله يرحمه خليني بقى نهش نظف المكان هنا خلي اختك شيليها شويه طب يا ماما تقلقيش خلينا ننضف هنا المكان اقعدي انتي هنا حبيبتي المكان ده دايما هنا الكلاب والقطط يجي يوسخوه معرفش ليه كده نفسي يكون نظيف مره كل مره يتعمل كده كل يوم انضف فيه مفيش فايده ما نشوف مكان تاني يا ماما مفيش هنا يا حبيبتي هنا بعيدة عن الناس وكده هننام قدام الناس ايه دي الست المسكينة دي انت ليه قاعدة كده في الشارع انت واطفالك الحمد لله بيتنا وقع علينا واحنا قاعدين هنا يا بس بنتك صغيرة قوي تحبي تيجي تعيشي معايا وتساعديني في البيت إيه بس انا عندي اوضه فاضيه في بيتي تقعدي فيها انت واطفالك بدل ما انت قاعده في الشارع انا محبش اشوف حد كده ابدا مش كده قوي انت طيبه جدا اتفضلي هاتي لبسك ما تجيبش كل حاجة الحاجات دي سيبيها هاتي بس لبسك وتعالي انت وبنتي حتى لبس ما عندناش طب ماشي هات اطفالك وتعالي الله ده اوضه حلوه قوي <laughs> معلش هي اوضه عندي فاضيه في البيت بقولك ايه انت ممكن تيجي معايا الشركه انت عندك شركه حضرتك ايوه عندي شركه تعملي مشاي او حاجه كده لو انت بتعرفيش تشتغلي ايوه يا ماما انا هقعد مع اختي هنا ما تقلقيش بس اجيب لك لبس الاول وبعدين تروحي معايا الشركة خلي بالك من اختك يا حبيبتي ما تخافيش يا ماما يلا تعالي معايا آه، طب حضرتك انا هرتب المكان هنا طب انا هروح المكتب يا ريت كمان تجيبي لي مشروب اه حاضر يا مدام حاضر لا لسه انسه لسه مخطوبه آه،, آه ان شاء الله تتجوزي بالف سلامه طيب انا رايحه المكتب ستة طيبة جدا وبتحب تساعد كل الناس عايزين نرتب المكان هنا بسرعة مالك يا أنسة حنان من ساعة ما جينا من المستشفى وانت زعلانة قوي للأسف الدكتورة قالت إن عندي كانسر سرطان ألف سلامة عليكي إن شاء الله ربنا يشفيك انت طيبة قوي بتساعدي كل الناس ولما قلت خطيبي قال لازم نتجوز بسرعة طب طب اتجوزوا ربنا يساعدكم بس أنا خايفة لموت بعدها لا ان شاء الله مش هتموتي ولا حاجه ما تقوليش كده الحمد لله ربنا يسعدها انسانه طيبه جدا فعلا انسانه طيبه جدا مبروك يا حنان اه حنان حنان مدام مدام مالك اه مش عارفه راسي آه، حنان هرد عليا الله يرحمها كانت إنسانة طيبة جدا أيوة يا ماما ايه ده يا ترى مين اللي بيتصل كده على الصبح الو مين ايوه ايوه الشركة مدام حنان ماتت الله يرحمها ايوه طبعا من عارفة انها ماتت ايه مدام حنان كتبت لك كل الشركه باسمك ايوه طبعا اه تيجي تستلمي كل حاجه بس هي كاتبالك في الوصيه حاجه واحده بس كاتبالك انك لازم تساعدي كل الناس المحتاجين خلاص ماشي يا ريت تيجي تستلم الشركه عشان الدنيا هنا لازم حد يظبطها ما تاخريش الشركه باسمي انا مش مصدقه الله يرحمك يا مدام حنان ربنا يساعدك دنيا واخره ايه يا ماما في ايه إيه، المنام حنان كده لنا كل حاجة بس شرطت عليا لازم أساعد كل الناس المحتاجين وإن شاء الله نفذ وصيتها خدي يا حبيبتي لقيتلك الأكل ده بس ده مش زبالة بابا قولي يا حبيبتي وخلاص لا وقف عندك ايه حضرتك تفضل الفلوس دي ايه ده كل الفلوس دي ليا ايوه طبعا هات لبنتك كل اللي هي عاوزاه شكرا مع السلامة لا لا انا كأني بحلم ايوه فلوس كتير دي مش مصدقه الست دي غريبة قوي انا <laughs> فرحان قوي انت اللي بتعيطي ما تعيطيش ابدا تعبانه قوي مش لاقيه اتفضلي الفلوس دي ايه ده كل دي فلوس <laughs> حاجه بسيطه مش <laughs> مصدقه بتعيطي ليه بعيط من الفرحه دلوقتي ساعدت الناس يا ماما ايوه حبيبتي لازم احقق وصيتها احنا هل ندعو